Кто там? Эльдар, это Маргарита Семеновна. Пришла поговорить с твоей мамой о твоих прогулах. Эльдар, кто там? Наркоманы какие-то. Не вздумай открывать. Мама сказала, чтоб ты шла нахуй, шалава ебаная. Розыгрыш Battlefield 4 на канале Day7K. Ссылка в описании.